დარჩა მცდელობად თუმცა აქ დღესაც გეტო მღეროდა სულ თავიდან იყო შანსი მერე იყო მცდელობა გადარჩენის ყველობა არ ვიცოდით რა გველოდა I've been pulling for more nigga, more nigga. I'm just trying to get up, nigga. Up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. Talk, nigga. Are you trying to make me more, nigga? More, nigga. I've been plotting for more, nigga. More, nigga. I'm just trying to get up, nigga. Up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. talk, nigga. Are you trying make me more, nigga? More, nigga. All these bitches wanna fuck, nigga. Fuck, nigga. Tell me. Gang members, how the fuck is your nigga gonna make working nigga back at you another goddamn video, man? Ella. Gang members, man. Alright, look, I wasting time, man. Fula. I'm gonna put this in Google Translate to see what it's talking about. Ghetto song or ghetto sang. I don't know which one is the correct one, but I'm believing it's ghetto song. You know what I'm saying? You gotta speak good English though. Hey, let's check it out. Full life. What's talking about? Tuisomheta veseiki haze arisketo. Eseigia keti kitarunda iheto. Es nishnovsi urogaret da shignit chai heto. მოშორდი ცეცხლიან ქალაქს და უკან არის ხედო თუ ისო მხედავე ესე იგი ხაზე არის გეტო მე დავასკვენი საკმარისზე მეტი გვაქვს საერთო გადაგვედება ნერვოსი თუ სამეს დღეს თუ არ გავამკვეთრებ მე მინდა გავიგო რა არის სიცოცხლის მიზეზი მთავარი ფეთქვის არ გინდა არაფრის მოყოლა თვალები წამებში ყველაფერს მეტყვის რამნიშვნელობა აქვს რას დაარქმევთ თუ ეს ვერაფერს ვერ ცვლის თუ ეს ვერაფერს ვერ ცვლის მე ვერ ფრიდამბა და სროლა ისწავლო ჯერ სროლა ისწავლო და დაგვისას გარდაიცვალო გპირდები არც ისე მარტივად ვეცდები არასდროს არ დავიცალო ღიმილი არ მოიცილო ტირილისთვის ჯერ არ მოიცალო თავიდან იყო შანსი მერე იყო მცდელობა გადარჩენის კვლელობა არ ვიცოდით რა გველოდა მერე ყველა ფერმა ფასი და კარგა და მცდელობა დარჩა მცდელობად თუმცა აქ დღესაც გეტო მღეროდა სულ თავიდან იყო შანსი მერე იყო მცდელობა გადარჩენის ყველობა არ ვიცოდით რა გველოდა We hear a guy get a back noise, the gunshots and the kisses. Uh, uh, uh. ვაქანდაკებ სიტყვის ყოველ ასოს ისევ ქმნიდა რასაც ქნიშან ყველაფერი გახსოვს არც კი გინდა ძალდა ტანება ამ ცუც დრომოსპობს თუ აქ არა ვინ გისმეს ეს მისეს მთლიან კოსმოს ჩვენ ისე ვიქცევით ისე რომ ჩვენი ამბები მთელ ქვეყანას მოსდოს მთელმა ქვეყანამ უნდა აკე ქვეყანას მოსწონს და ხუჭა თვალები და ყველა ჭრილობას ნელა მაგრამ დრო მოსპობს კიდევ ატარე რამდენიმე ის არის და ზოგჯერ bang bang zog zoms აქ თუ კი აცდი შარსულად წარნიშნავს რომ უკვე გაცდი შარს თუ ღამეს გაცდი შავს იმას ნიშნავს რომ დღისით გაგდიშავს ნიშანს მე მოგცემ და ამ ნიშნის გარდა არენდო სხვა ნიშანს გეტო ერთობას ნიშნავს თუ ერთად ვიქნებით ვერავინ დაგვიშავებ სულთავიდან იყო შანსი მე რე იყო მცდელობა გადარჩენის მკვლელობა არ ვიცოდით რა გველოდა მე რე ყველა ფერმა ფასი და კარგად ამცდელობა დარჩა მცდელობა თუმცა დღესაც გეტო მღეროდა really sick. Mm-mm. Fuller. Fuller. I get this song like an 8 out of 10. You know what I'm saying? He had flows on it and the beat really, like, he wrote the beat perfectly. The beat was super good. Like, if you listen to this beat like, you're gonna rap on it, you gotta be speaking some real shit. I just wish I understood what he was speaking in English. My cat wants to say what's up. You trying to say what's up, Lucifer? Hello, say what's up. Thank you guys. He's such a big boy. Look at how big he is. But hey, if you guys enjoyed the video, man, if you guys are not slacking and you're subscribed, I love you so much. If you're not subscribed, I still love you, but please subscribe. God damn it. I'll <laughs> see you guys in the next video, man. Stay lit, stay sexy. I'm high as fuck. When I'm high, that's when I start doing dumb shit to the camera. <laughs> But hey, I'll see you guys in the next video. Let's get it. Hey. think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?